शाह की गाड़ी चली पम पम पम शाह की गाड़ी चली पम पम पम खाना खाने जाएंगे रस पूरी खाएंगे हल्ला मचाएंगे गुल्ला मचाएंगे बैंड बाजा बाजेगा दम दम दम शाह की गाड़ी चली पम पम पम शाह फैमिली की गाड़ी चली पम पम पम